khua gì nó mà đi ở Anh rồi, dạ, đi sơ hoài, đi sơ hoài. Đi dạ, dạ, dạ, sơ hoài là một. Ay ya, ay ya, ay ya, ay ya, ay ya. La tiene, la tiene la runa, yo solo. Ah, la tiene, la tiene runa. Acá la tiene. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Ê, mày ai cầu mày. Gắn nó lên, gắn nó lên, gắn nó lên. Sao lại? Ê, Mamma tu tu tu kan a coreano. Che cavolo è maga? Sova tu. Ah, uda uda. Ga mana li phaya bueno. ညောဒီကတကယ်ဖျားပွဲဟာသူနေရှင်မလေးဖျားပွဲဟာဘလို့ဖျားပွဲတော့နေလည်းရောက်မလားနေလည်းရောက်မရောက်ဘူးဟာဟုတ်တယ်ကြောင်ပြမိကောင်ဒီမတက်ဘူးဟဲ့ကြောင်လေဘာလာပါလဲညောညောငါတို့ကလေလည်းရောက်ဒီမှာပြတ်သွားတာကျွန်တော်တို့ကလေလည်းရောက်ရှိုးလိုက်အောင်အဲ့ဒါကြီးအာဟေးယူ တကယ်တကယ်ပြတ်သွားတာငါးလေးရေမင်းလေးဖျားပွဲအာဒါလည်းပါနေကတော့ကိုဦးကလေးရှိလားအင်ဂျွန်မျိုးမင်းလာချမလာချမလာချမလာချတကယ်ပြတ်သွားပူပူကြီးမပြတ်သွားပူပူလို့နှစ်ချက်မို့ပူပူလို့နှစ်ချက်မို့လိုက်မှာပေါ်လာလိုက်မယ်ဟောအာဟဲ့တာဘာလို့ရတာဘာကနေဟဲ့တာဘာဖြစ်လဲဘာဖြစ်လဲမကစဲမကစဲမကစဲမကစဲပါတာတာပါတာပြေးရမှာကိုကြီးကိုကြီး မကဆဲတော့မင်းကိုရင်ရင်ဝင်နေကိုအာအဲ့လိုလားဂျာမီယာဂျာမီဒီမဲ့ပဲတော့ဂျာမီယာဂျာမီဒီမဲ့ပဲတော့နောက်ဆုံးအတိလိုက်ပြီကွာတာကင်းတခြားချင်းတိုက်တယ်ဟာလားဟာဒါနာပို့ယူရတော့အမူကြီးပရာကြီးအမူကြီးပရာကြီးတိတ်ကိုမကလည်းပရာကြီးတိတ်ကိုမကကိုစနေတာလေဆိုမကရတင်ငင်တော့နောက်စီမေးမေးမေးမေးနောက်စီဇန်ကနေမဲနောက်စီဇန်ကနေဟိုကောင်မလားဘိန်းတခါဆော့ပြတဲ့ဟာလေမုံမုံဒါအတိတ်လားအိုက်ကောင်မို့အိုက်ကောင်မို့ဒါအတိတ်လားအတိတ် คู่เอก่อนแล้วอ่ะ Mình làm mà liền lên ใช่ ra บอลลาเทียรู้สึกมาโปรที่บอลไปอ่ะเชื่อโปรดีแล้วเนี่ยนะเจ้าเดมาโกงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน ආ, වතුර වගේ එහෙම පොළොවට යනවා. මගා කුට්ටිය තියෙන්නේ නැහැ. ලැප්පු එන මගා පැජි පැයි ආ ෆෝල් මම බුදුලෝ සේනවා ඒ පොයාවා これめなわめめめまるもなかがまててててあれも ra đi để qua chỉ bảo vệ. Trời ơi, giao tấu đây này ha. Ya, io c'è buona, c'è buona, ha solo un yao, una frana di frana. À thế nào? Chết chết chết chết. Trời con cái con con lùi à, con cho mà ya, dạ, ê ya dạ, ya. Dạ. Ê ê. Piro, piro, piro, piro. Piro, piro, piro, piro. Cago la ya, ta ya di di di nào thì mình cago. Ya ya ya ya, lại lại lại ya ya. Namo de di nào. Hadi, hadi ya, lại ya. Cago, cago. Ê ya, ê ya. Cago. Venga, yo voy a decir para mi hermano. Me me cena, me cena, me cena. Sí, sí, sí. Tú lo haces, tú lo haces. တောက်တဲ့ဟာကိုပြစ်လာဟိုအဲ့နားမှာကားရှိတာကားကားရှိတာကားရှိတာကားရှိတာကောင်းလာမမို့ကားရှိတာကားရှိတယ်ကားရှိတယ်လာလာလာလာလာလာကားရှိတာကားရှိတာကားရှိတာတေမာပေါ့လေကြောက်နေဟိုပဲဘလို့တေမာပေါ့တော့မသိဘူးလားတေမာကြတော့လေတခါတည်း၄ယောက်စီ၄ယောက်စီပါ啊，他没来呀，我我我我记得，我有，我我 A 级高铁的，要哎，没不来来姐，没记着呀。 La mía. La mía, ventana, ¿puedes irme? Ventana, vale. Para, hay gabo así, jipa ya. Vete, lo puedo tirar. Eh, gabo, ya, buqueo. không có mà xí nè coi ông về gì ông về gì rồi tìm mày nó phóng vào bắn cái kè mày nó to bị bị chở cái mà tao kiếm cho hút tiền mà luôn nè Ya bilang. Aku Ah, bozin

။တရားမရတဲ့ဘာရောက်။မင်္ဂလာပလင်ကိုကြော်ရလား။မင်္ဂလာပလင်ကိုကြော်ရ။အာကျော်တယ်ခေါင်းခေါင်းကြီးတော့ကျွန်တော်တော့ပြစ်ပေးတာငါလို့ဒါကကားအဲ့လမ်းထဲကမှထွက်လာလေတဲ့အာလို့တန်နေတာငါငါဒီတန်းကြောင်းဂျင်းကိုကြည့်ပြီးပြောနေတာဒီကိုကြည့်ပြီးပြောနေရပြီအေးပြောနေလိုက်မယ် ယုံကြည်တာကတကူချက်သွားပြီဗျာချက်စရာဘာအကြောင်းမှမရှိဘူးဗျာချက်ဖလဲကမှရတယ်ဗျာလေဒီကောင်တွေဘာလို့ထုတ်လဲသိလားပျော်လို့သွားရင်မသွားနိုင်တော့ဘေးကိုရသူတို့ကိုတတ်ပြီးအဲ့လိုပျော်ကြအကြောင်းမရှိဘူးချက်ကြအကြောင်းမရှိဘူးရတယ်မြင်တာတို့နိုင်ငံတိုင်းကတော့ကျွန်တော်ဒီအတော့မီဒီရှိတာကတော့ပတ်ကြည့်ဆိုရင်တွေ့မယ်ဒီမှာစမ်းဟောတော့စမ်းဟောတော့အန်ရော့ဆောက်လာခေါ်တာမ join ဘူးတို့နိုင်ငံကတော့လာခေါ်တာ อะไรอะไรอะไรอะไรข้าสองข้าสองข้าสองอะไรก้าเข้าบีมล่ะก้าเข้าบีมล่ะวากี้อ๋อเฟลใหญ่เนี่ยเฟลที่คนจะต้องแบบนี้ยุดล่ะเนี่ยเอ้กาจีเล่นตัวจังไรอันล่าเนาะเยอะจังไรอันล่าเนาะเย้เย้ตรงไหนจะนอนทางที่ไหนมาได้ไปဒီကွာတဲ့တိုင်းကြည့်ကွာ တို့တွေကနမမြင်ပျော်တာအဲ့လိုနမမြင်ပျော်တာဒီဘောကဒီပေါ့ပေါ့ဘူးစူလန်ကသူ့နိုင်ငံနိုင်ငံကောင်လေးတို့ဒီဘောလို့လို့ဘလူလဲကြီးလိုက်စရီလန်ကစူလန်ကသူ့နိုင်ငံကောင်လေးကြီးတယ်အဲ့နိုင်ငံကျွန်တော် fan အပေါ်ဆုံးနော်နိုင်ငံသား fan အပေါ်ဆုံးအာကျွန်တော် fan အပေါ်ဆုံးနိုင်ငံသား fan ကျွန်တော် fan အပေါ်ဆုံးအဲ့လိုအဲ့လိုပေါ်တဲ့အတူအဲ့လိုစောက်ယူရတယ်များတယ်စောက်ယူတွေကွာကျွန်တော်အဲ့ကောင်ဘောပြင်းဘောပြင်းဘယ်ကောင်တင်ဆောက်ရမှာလဲလဲလဲဆောက်အောင်နော်ဖြင့် တို့မကြသေးဘူးလားဟာဘောလုံးရငါလူ Udah ini mau kundu. ပိတ်ကံမလိုက်ပြန်ကြတာပေါ်လုံးကြီးပိတ်ကံမလိုက်ဟိုတောက်အေးဦးကြီးအမားလည်းရောက်နေအာကြောက်ငါတီးပေးပါအောင်ဟာအာ5 percent မပေးကြဘူး5 percent ပေးကြမှာဟုတ် Speed of fan. 5 percent 5 percent ပေးကြမှာအေးဦးကြီးက30ရောတော့မဟုတ်ဘူးသေးဘူးလာလာကိုမလာကိုမလာ 깔봐 라 야야 뭐60세 60세네 음 60세네 미안 아 này ừ, ờ. quá rồi này quá rồi con đi tôi nhận luôn vậy khi bây giờ bây giờ bây giờ bây bây giờ bây giờ bây bây giờ bây giờ bây giờ bây giờ bây giờ bây giờ bây giờ bây giờ bây giờ bây giờ Direkt buat biasa apa dah? Mấy chậu Tiền đâu rồi Mấy tiêu chín tao nó mày Ê lê Mấy tiêu chín tao nó mày Ngủ Chậu Mấy mấy bụng À mấy mấy bụng Tiêu lên bụng Mấy bụng để là bà gai sạc hài nó Mấy bụng bà gai sao mày để bỏ nó theo mươi Mấy bụng gì cùi Mấy bụng gì cùi Mấy bụng gì cùi Mấy bụng gì cùi Mấy bụng gì cùi Hop hop jam hop jam hop jam jam nó. Bo bo bo bo bo bo bo. Ê mày ai còn mày. Dạ. Thế nào thế nào. Thế nào thế nào. Ra nào, ra nào ra. nào. người được, gắn người được, gắn người được. Sống lại đi. မင်းအိမ်တာနော်မေတို့တိလာငါနောက်မှပြန်အိမ်တာအဲ့ဒါကားပေါ်စီပြန်အိမ်တာအေးသူအေးသူကေမသိကြီးနော်ဒီကလေးခုနက AK လေးနဲ့ဖင်ရတာမကေဘီမပါတာအဲ့ပါတူကားပေါ်စီပြန်အိမ်တာနော်မင်းရင်ပြစ်တာလားကိုဒီနေကြီးနော်ကိုဒီနေဒီပါလိုက်တာပိုးသမီးနောက်ကပိုးရိုက်တဲ့ပိုးတက် ඔල් මේ ඔලු බොලු දාන්න එපා පොඩ්ඩයි දාන්න Poma canal, poma canal, poma canal, poma poma do alto. Canal. Tá rápido, chova. Tá rápido, vai. Udi na sana não, de de chata be. No, a loma udi ya. Me sura. Ah. Seria inna por aí, inna por aí. Sanga na loma me jau. မနှုတ်ဘူးမလားနောက်တော့ပါလာရတယ်အတန်းဟိုဘက်ခမန်းလောက်လိုက်ကွာတော့ရတော့ဒီပေါ်မှာရှိတော့လေရကောက်တူပါမှာရှင်းရှင်းရှင်းပိတ်တယ်မဲ့ကျွန်တော်တက်ပြီလိုဒီပြောကတော့တော့ကွာတက်တာတက်တယ်ဒီကမဟုတ်နေမှာလားတဲ့ဒီလောက်နေဘူးဟောဒီပေါ်ပါရပေါ်တော့ပါပေါ်တော့ပါဒီပေါ်တက်တယ်မှာဒီပေါ်တက်တယ်တက်တယ်မှာတက်တယ်မှာတက်တယ်မှာ Oh, oh, nè nè, tấn tấm áo vậy cái, tấn tấm áo vậy cái. Quá bì, bí sao, bí sao xin công quá bì. Tấn vào đi đâu một thầy. Bí sao xin công quá là? Ba, tụi nó ba rồi. Bí sao xin công quá là? Myanmar. Quá bì thế này. Oh, ya có hà ra đá bắn lắm cái này. Quá bì, cho bì, bì à, mua phiếu đỏ bì, bí sao xin công quá là mới được. Bí sao xin công quá là, bí là là. ඔව් එලෝ එලෝ ගැව්වේ චර චල වුණා බයි මුංගෙ දෙන්නෙක්ට මං ගැව්වේ බන්ද හා තියෝ ලා බෝ ජා ඕ නෝ ඕ මයි ගෝඩ් ආ මුංගෙ රටේම දෙන්නෙක් උඩ ගහමු ඉතම කොහමද තමයි යොමු MDVC නිකල්ලෝ ක්වා මට ගහන්න තිබ්බා මම පාත් තුන පාර මේ කොනවා රේ දව තෝ විස්තතාවේ ඒ රාජ්‍ය යන්න මේ ලාව් င်းသမီးသူ့တော့မင်းတို့ပြောဆက်ကြည့်သူ့နော်အဲအဲ့ကောင်တန်းချလိုက်တော့မလားလေဟိုဒီနေ့လာရမဒီနေ့7နာရီလာမှာမလို့မိသက်ကဩ7နာရီလာပြီ9မိနစ်လာပြီပြန်ပြတ်သွားတယ်မိလာမယ့်အချိန်ကိုမလာတော့ဟာလားအာမလို့ဒီနေ့အိမ်ကစီဝယ်မထားလနော်ကြီးလည်းပေးနေပေးနေကောလို့ကျွန်တော်ကပြန်မိတာအင်းနဲ့ခက်တိမခက်တိမဘယ်တင်တယ်လူမယောရေးအပုံ ये बताओ इधर लेने नाइस भाई बताओ ना मैं पाऊंगा अल्लाह ना पेन ने मुझे रुक का उड़ो मजा ना कौन सा तो आऊं मैं मिनट से खेल लो कौन सा तो आऊं टा टा टा टा टा अरे पीडी बस का ना टा टा टा तो हम यार हो नो आलू मत तावा बॉडी यार हो အတတမီးနေတမီးတတတတအားလုံးဘဘဘဘဘကျွန်တော်နားပြီနော်တီတီတီမီးနေကျွန်တော်ပိတ်တော့တတတအားလုံးဘဘဘဘကျွန်တော်လက်ပြပြနေမယ်နော်မီးဆက်စီကောလို့ပါတတခုနကဘာဘာဘာ